يا يا إذا تحب تحبت تخفي حملة لازم تسب الغراب وناس يعيشوا فيها ملايكة نتبارك فيهم ما تشوف ما تركبهاش الروح بنيتي انسان نزيف عمرك ما تنسى خط السانس بيه يولي ليه برجع ودفع ونطلع بديتو غاز كما مدار هي وفات ربع ساعة بدي نعيش ونربى بالسبب هو الدور ان شاء الله Wow. الدولار اليوم يحب يربحك مش له كاس وطعام تنفعني يخدعك يحب يشدك بخاك سنة كلمة بالكوين تحشي معك في شاك مخليك طلعت صوري اسمك الكرار السوري تليفونات تسوري نحبك تكتيك شابوني جيب عشاء طريقي جبت لهم معايا حسدوني حب عشاء مجدوني بوكر مع البيض اسطوري تحب تطلع وراك لازمك خيشك ورتاك اكثر ورقة تقضي تونس اسمها بطاقة نوعات طمارك كيف عفاك واش كونتراتاك دي برا كلف باباك يوم قعدة ديرة في بلادي عشا كتيرة تبسط الأبطال مبطلين تطلع في الحيرة كل واحد من شيرة تحب تعمل تصويرة واللي بقاعد قاعدة بيرة وين تحدي مايكروفون بس الدين يا يا يا My name is Howard, singing name 608. Fuck this فارسي كاسا كاع ماكش باين يا الخو كلم عقلي برشا وشايع يا بلو ديما كلمة بريش وفاهم اللي الشارع مرايع شغل طاري فوق اختاري حتى نطاري دلول بك براحتي نعبي قبل ما نقول ومهبول مانيش الجاية بلادك راشد انتي وحدك شتاني فوق مصفاري ديما نفس اللباس الحب قاري وقت العادي سفيل عمر ما زميل زميل ما تقطع الليل يحبوا يعدونا تحليل اه شيخ تحكي بصوت ولاد الحي صار شرقي عيشان تكبر وتخي صار بسين ولا رابطه ولا ولا شيء كل صوت الكيك وكلها بتكبر وتنبي اه والصوت بحثك تعب انا شكون هيا دابا وينك شدك الميكروفون يا ربي كفر ربي شعبي كنت وسط وراي في اللي كان كلام خارج من ثانهم العافية في اللي عدي لي جاي باش نوصل لك بالصورة صافية نحكي على الحافية نكتب بالكافية نختار في القافية بالحرب من ألف للياء كلمة مش كافية لازم نوجعها باش نبدل الطبيعة قلوب الناس المطيعة عندك الحق تقف قدامي آه، تنطبق بكلامي آه. عندك الحق باش تتعداني مراني أنا ما مش في اللحظة دام وحدي واقف على البحر مادام فرح في الزحمة مش شمس الكريم الرحمة تكسر فيه بي او اس اي ام اي ام اسمع الكلام وما تنساش اللي ولد الديار اه اه هيب اه هاب هيب هاب I say hip hop hip hop yo hip hop hip hop yo شفت في مونجيرة طلع وقتك انت ولا صدقت خطرة رقت ولا سرقت هزتهم تصوير شيحة found a shop. طيش ربي في الاخضر برشا كوارث وطرح بلد في شعبي شعبك عادية تسمع مقتلين وقت اختيار بلاص تكا طلب فكر وتشيح شي ساكت بكلاس برشا منارك حتى عليك ماكينة بلاستيك كيفاش تعمل الخير انت بلحظة يبدا قاصدك وينك في تلف الشر ليه ليه تلف عليك كل معنى على الشارك وعليك شعرك في بتفكر انه قايد فاتسع يكبر وينسى هكا قالوا عليك في اخر قاعدة في دار العنسة السيد جالك بطعني الموضوع خليه يتحط في قلب صد ما فماش رجوع خليه يفكر موجود في الكرسات باش يموت جايبها بيت بالبرود خفي عم حكاية وقت في الراس هو وشي حياته كاملة فرد كلاس يا خفي عم حكاية وقت في الراس هو وشي حياته كاملة فرد كلاس يا خفي عم حكاية وقت في الراس هو وشي راح يعطوك قبل فرد كلاس I say hip hop your hip hop Your hip hop your hip hop I say hip hop your hip hop Your hip hop I say hip hop yo بيني وبين الحبس لما قال مات خوي ديكلاسي دفواي والدفواي ودمات خوي صغار تستهلك عادي سوي اللي حادي تحليل موسخ وتروح كلمة ناوله في المكتوب شرط السابعة بعشرة يشكو رخشته من النشرة صحبت رجالة ما طوعها لا تحكي يا حسرة سيت البارون نورمال لما نغني سكول نشوف كلام راسي معايا قيس صاحبي قاعدين قاعد اوكازيون شيخ في راسي